қайырлы күн достар эллиот халықаралық қатынастар мектебіндегі абай орталығының э, ресми бөлмесіне қош келдіңіздер бүгін ғана жабдықтап жасақтадық ә, рұқсатын алып бисмилля деп кірейік міне біздің баннеріміз ұл абайдың бейнесі белгіленген э, мұнда соңғы кітаптар жалпы киіз үйдің құрылымы туралы ағылшын тіліндегі ақпарат одан кейін мынау енді біздің әзіргі ең құнды полкамыз айтуға болады ә, жоғары жағында өздеріңіз көріп тұрғандай елтаңба астана белгісі және біздің теңгеміз бейнеленген суреттер картиналар қойылған одан кейінгі полкада қазақ совет киносының постерлары алматы қаласы бойынша гид қазақстан әлем фотографтарының көзімен кітабы ә, сарыарқа суретшілері кітабы шығыс, қазақстан бойынша жинақталған суреттердің жинағы Э, және қазақстан кескіндеме өнерінің жинағы қойылған екінші полкада біз осындай тақиялардан композиция жасап қойдық үшінші полкада мынау бесік ұстап отырған анамыздың бейнесі э, қазақстан бойынша э, мынау кішігірім естеліктер тай және осының бәрін күзетіп тұрған күзетші бар енді келесі полкын қарайтын болсақ мұнда әрине табақта бейнеленген күйші образы оның қасында тарихи раши кітабы мұхаммед хайдар дулатидің қазақстан әйелдері суреттерінің жинағы ақорда кітабы қазақстанның ұлттық жобалары кітабы сондай ақ мына қазақстан даласы бейнеленген кітаптың жинақтары одан кейін полкада біз енді әдеби шығармаларды қойдық әзірге ә, көшпенділер қазір қазақстанның поэзиясы аңыздың ақыры жал, ә, ақбоз үй әл фараби және абай шығармалары және соңғы кезде қолымызға жеткен Э, америка әсерлері кітабы бұл кітапты енді еске сала кету керек мұрат әуезов ағамыз беріп жіберген екен э, әке алып келіп берген абай тв арнасының бас продюсері жаңылхан апайымыз тағы да алғысымызды білдіреміз әрі қарай кететін болсақ мында біз кішігірім текеметіміз домбырамыз алматының алмасы киізден жасалған одан кейін мына жерде тағы да осындай брошюралардың қойылымдарын қойып қойдық әзірге әзірге осы жол түсіп жатса вашингтонға келіңіздер көріңіздер хабарласыңыздар абай центрге қош келдіңіздер